ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲವರೆಗೂ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ದೇವ್ರದ್ದು ಏನೂ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು ಏನೂ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹುಂಡಿಗಳು ಕಿರೀಟ ಏನೂ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರೀ ಏನಿದ್ರು ಹುಂಡಿ ಕಾಸು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹುಂಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೀಸೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ರೂಮ್ ಮುಂದಗಡೆ ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಮಾಡಿ ಇವನು ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕ ನಾವು ಸಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಐದು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಫೋನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮುಂದಗಡೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಞೂ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗಿರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿರೋನೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸದ್ಗುರು ಒಂದು ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೋ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳು ನಾಳೆ ಐವತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದು ಅದು ಎಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಎರಡು ಉಂಡೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರು ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಟರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ನಮ್ಮ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರು